بالنسبة لجماعة ريال مدريد اعذرونا اليوم يوم برشلونة وبالنسبة لكم يا ريال مدريد روحوا ناموا لأن باكر وراكم دوام أحب البرشا مو بيدي أبد منادي تقليدي لا تقول امبراطوري لك انت يا مدريدي احب البرشا والوالا كل من شجع ويانا واذا مدريدي مريمنا كل البرشا يا سيدي ومن يفوز بالليقه مدريدي شق زيقه يطيب لعب ريقة لون يصير قرنيدي احب البرشا مو بيدي احب البرشا مو بيدي ابد منادي تقليدي تقول امبراطوري لك انت يا مدريدي احب البرشا مو بيدي يابا يا برشلونيين لك لكونا كمنتونا بمناسبة الفوز وانتو الرياليين وينكم نايمين دي قعدوا وقعدوا سووا لايكات وبعدين ناموا <laughs>